नमस्ते सर नमस्ते मैडम मेरी इजाजत के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना ये बोला था ना मैंने तुम्हें अगर कोई भी गहरा अंदर आया तो तुम्हारी नौकरी गई